السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انكم معكم ثاني تكونوا كلكم بخير على خير اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد système هنا ديال ترونسميسيون ديال السونترو من طبيعة قرب حدايا ولي واحد شوية كيف كتعرفوا الموطور كيخرج بحال هكا ملي كيكون خارج فيه الارشو هذا كيخرج فيه هذا كيخرج فيه 56 56 ها هي 56 كيف كتشوفوا كتخرج فيه 56 56 درصه و11 لقدام باش يكون فيه ال départ وهذا باش كيقعد حيت السيلندر غا صغيور اوكي كاين donc سيدي راه نشوفوا اشنو هو السيستم اللي يقدر يخدم لينا ملي كنكبروا السيلندر ونديروا الكاربيراتور 19 ونأليزيو داكشي يكون كبير لدرجه انك غديروا تقريبا نهضروا حنا على ال top نقولوا هنا كاين 125 ديال الان اش 80 بالنسبه للبيستون وسلندر pignon كيف كتعرفوا وعندك هنا 19 وعندك هنا رويضه 17 اقصى سيستم اللي غيقدر يجرو لك الموتور باش نكونوا فاهمين هو 13 وال 45 هنا اللور هذه في حاله الا كان شي هبيطه ولا شي مشمشم وما كاين لا برد لا والو راه غيمشي لك مزيان الا كان جاي غاب فاس مع البرد راه ما يمشيش لك مزيان لكن تي جاي غير فاس مع البرد راه ما غيمشيش لك مزيان بهذا ال système. كضطر انك دير 46 ولا 47 لور وتخلي 13 القدام هذه بالنسبه ل 17 واخا راه ليا كاين شي ناس كيقول لك اودي غنركب 19 باش تزيدني السرعه باش الموتور يدرج انا ما متفقش معاه لان كلشي بالحساب الماكينه عندها واحد واحد القدر اللي غتقد عليه وكيختلف من طبيعه الحال من طريق اخرى لان الطريق اللي غادي تسير فيها بحال مثلا كاين بعض الطرقان اللي فيهم شويه الهبيطات وفيهم طليعات كاين اللي غامدفقه بحال هكا وكاين اللي بلا يعني السيستم كيختلف أه، باش نكونوا فاهمين المهم اجي نفهموا واحد العبار اللي هو ضروري منه تعال بالنسبه لهذه ها هي 19 شفتيها هذه رويضه 19 ها هي هاقداك شحال كان شحال فيها فيها سيدي كاين هو المترو هاو كاين سيدي ها هو المترو عندنا العبار بحال هكا العبار بحال هكا ما عندك ما تغير فيه هادشي كاين عندك هنا نقولها مترو تسعين باش ما ندوقوش مترو ها 17 هاي شوف هنا هنا هاي 17 شفتوه آه. دونك 19 رويضه 19 فيها مترو 90 و 17 فيها 75 وسبعين قول خمسة مترو 75 وسبعين شحال خاصها خاصها 15 باش توصل 19 يعني كاينه 15 سنتيم اوكي شنو قلنا حنا دابا قلنا هنا درسه كتساوي 4 اللور انت الا ضربتي غير 13 قسمتي 52 مثلا لور قسمتيها على 13 كت كتساوي ربعة اوكي واخ تعالوا نكملوا الفكرة غادي نجيو هنا نشوفوا قلنا درسة لقدام كتساوي ربعة اللور اوكي ها درسة ياك لان الدرسة كيفاش خصك تحسبها قرب عندي هنا ولدي كيفاش خصك تحسبها يعني غتبدا من النص ديال هاد السنة وتجي تنتهي في النص ديال هاد السنه ماشي تنتهي هنا ماشي تقولها واحد ها جوج ثلاثه اربعه لا تبدا من النص هنا وتنتهي في النص ديال هادي باش تكمل اربعه الدرسات اوكي باش نكونوا فاهمين يرحم الوالدين donc ها هي ها وحده جوج نص هنا وحده جوج ثلاثه ونص هي اربعه اوكي نديروا لهادي بحال هكا ها هي مطراسيه تقريبا ها هي Voilà. نجيو اسيدي هنا اللفان ديال الربعه ونديرو لها حتى هي بحال هكا ها هي Voilà. ودابا نعبروها هادي هاي ياك ولكن ما كايناش 17 16 ونص قول 16 اوكي نعم نمشيوها بصافي بهذا الشكل هذا اه شحال ما بين هادي وهادي ما بين 15 15 يعني كيبقى غير سنتيم يعني الا كنتي خدام ب 45 45 سنه في 17 ما يمشي ما يمكنش لك تخلي نفس السيستم وتحول هذيك 45 هنا وتركب 19 راه ما يمشيش لك لانك تزيد عليه المسافه ديال بحال يخدم لك في حاله واحده الا نقصتي درتها لقدام يعني تبدا تحدا 12 ضرب قلنا خوتنا كيف كتعرفوا هذا البلاطوات فيهم 44 بحال هذا هذا 44 ها هو فيه 45 46 كنصنعوه حيت ما كاينش او لا مثلا الا بغيتي تخدم 46 كتضرب الحساب وكتخدم 42 حيت 42 راه كاين المهم بالنسبه اللي باغي يصايب 46 كيشد بلاطو يكون مزيان كيحيد منه قد هكا راكم عارفين هذا راه بلاطو في بلاطو كتشوفوا يحيد البلاطو يقطعو من هنا ويقطع الدرسه من هنا ومن هنا ويجمعها بسنسله بحال هكا تكون جديده اللي غيخدم بها ويسودي هذاك الشيء ويخشيه شي بلاطو بحال هكا ويكيليبري داك الشيء ويكيليبريه باش ما يكون لا فيه لا طلوع لا هبوط لا والو راه غادي يخدم ليه لان الموتور الا تعمقتي معاه وبقيتي متبع وغادي وكتيستي وكت وكتعبر كتلقى ان ان ان درسه وحده عندها تاثير ولو ان انا كتبان لك ما فيهاش بزاف مثلا هنا درسه شحال فيها درسه نعبروها كاع شحال فيها شحال فيها هي بهذا الشكل بطبيعه الحال الدرسه راه كتعبر من هنا هما كتشوف كدور هنا كتساوي 4 سنتيم هيا نحطوها في هاد البلاصه اللي باينه كتساوي 4 سنتيم ونص درسه وحده كتساوي 4 سنتيم ونص لدرجه انك كتولي تضرب الحساب الا زدتي غير 4 سنتيم ونص في الدوره ديال الرويضه كتحس بالموتور انه راه قابل عليها او لا راه ما قدش ما قدش يدفعها خصوصا خصوصا في البلاصه اللي باغي تسيي فيها انت بالضبط واش فيها هبطه ولا ولا كيف قلنا اولا بلا اولا مقاده ولا فيها شي طليعه في الاخر هذا هو علاش والسيستيم شويه راه تعمق معاه راه ساهل باش تفهمو ساهل باش تفهمو ونتمنوا التوفيق للجميع اللي كاين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته